Բարև ձեզ։ Ուրեմն այս խնդիրը լուծելու համար մենք նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք binary-ն ինչպես է աշխատում։ Okay, այսինքն ինչու է այս 101-ը իրականում 5, հա, բացատրեմ։ Ուրեմն եթե կա 101, չէ՞։ Ուրեմն մենք ինչ ենք անում։ math.pow անում ենք 2-ը, իսկ երկրորդ արժեքը դա index-ն է այդ արժեքի բացատրեմ։ Ուրեմն հիմնականում մեր ինդեքսները, օրինակ երբ որ զանգվածին ենք նայում, գնում է ձախից աջ, չէ՞։ Binary-ին եկեք արդյոք աչից ձախ։ Այսինքն առաջին ինդեքսը թող լինի սա, երկրորդը ինդեքս թող լինի սա, երրորդ ինդեքսը թող լինի սա։ Որպեսի 0 նշանակում է թիվ, ոնց որ թիվ չկա այդտեղ, արդյունք չկա, 1 նշանակում է մեզ արդյունք պետք է։ Իսկ ինչ արդյունք, բացատրեմ։ Ուրեմն, որպեսի մենք հասկանանք սրա արդյունքը, մենք պետք է անենք math pow երկուսը, իսկ երկրորդը դա հենց իրա ինդեքսն է։ Այսինքն սա 0 ինդեքսում է, չէ՞, հետևաբար մենք անում ենք այսպես։ Դա մենք գումարում ենք հաջորդ ինդեքսը 1-ն է, բայց այդտեղ 0 է, ոչ մի բան, ես որ գումարում ենք 0-ով, Իսկ հաջորդ ինդեքսը ինչ է, դա 2 է, okay, այսինքն մենք անում ենք math.pow 2-ը այդ ինդեքսով, որը կլինի 2, okay, հիմա եթե սրա արդյունքը ուրեմն մենք տեսնենք, եթե մենք alert անենք, մենք կստանանք 5, okay, որը իրոք, այո, 101-ը դա 5 է, հա, Okay, այսինքն մոտավորապես պատկերացնում եք, հա, այսինքն binary պատկեր, երբ որ դուք տեսնում եք, դուք ամենաաչից սկսեք, ինդեքսներով 0-ից սկսած անցնում ենք։ Հենց տեսնում ենք 1, մենք անում ենք math.pow, 2 ու երկրորդը այդ ինդեքսն է, հա, ու այդ թիվը, որ մենք ստանում ենք, գումարում ենք մնացած բոլոր թվերին։ Եվ վերջում կստանանք հենց այն արժեքը, որը binary արժեքն է, okay։ Okay, դե եկեք ուրեմն այս իմանալով փորձենք ստեղծել այս ֆունկցիան։ Ուրեմն մեզ պետք է մի հատ function, որը կոչվում է toNumber, որը կընդունի ուրեմն մի հատ text, որի մեջ կլինի binary, հենց որ եկեք կոչենք binary string, binary str, հա։ Տեքստը տեստավորման համար ուրեմն ունենք սա, alert անենք սրա արդյունքը, ահա այսպես։ Okay, եկեք ուրեմն բա ինչ անենք։ Դե նախևաճ ես առաջարկում եմ, որ այս տեքստը, այսինքն այս թվերը մենք ջարդենք մասերի, որպեսզի ունենանք առանձին 1, հետո 0, հետո 1, այսինքն մեզ պետքա զանգված, որի մեջ կան 1, 0, 1 կարծեմ split կարելի է դա անել, չէ, եթե ճիշտ եմ հիշում, ուրեմն մենք կանենք ուրեմն binary stir.split Իսկ ինչի վրա ուրեմն split անենք, ջարդենք։ Դե ինչ կա այս երկու թվի մեջտեղը ոչ մի բան։ Այսօր մեզ պետք է ուրեմն մի հատ ոչ մի բան տեքստ, այսինքն տեքստ, որի մեջ կա ոչ մի բան։ Եկեք ուղղակի alert անենք սա պատասխանը, որպեսզի տեսնենք ինչ կլինի։ Ահա 101, ճիշտ է։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ այդ 101-ը իր մեջ ունի տեքստեր, նենց որ եկեք սենց անենք։ Սա ուրեմն երբ որ split ենք անում, ստանում ենք զանգված, եկեք .map անենք, եւ ամեն այդ այդ արժեքը, որը կլինի ինչ որ թվային text, նենց որ number string, եկեք մի րոպե function, որը կվերցնի number string, եկեք վերադասնենք իր թվային վարիանտը։ Իսկ ինչպես կարելի է տեքստից ստանալ թիվ plus-ով, plus number string։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն սա այս ամեն ինչը կվերադարձնի զանգված, որի մեջ կա 101, բայց 1-ը 0-ն եւ 1-ը թվեր են, okay։ Okay, հիմա եկեք դա ուրեմն եւս map անենք։ Հետևյալին function ուրեմն ստեղ մենք մենք կստանանք այդ արժեքը val, չէ՞, այսինքն 1 կամ 0 կամ 1։ Եվ ուրեմն մենք կվերադարձնենք return եկեք սենց անենք։ Եթե val-ը հավասար է 1-ին, Այսինքն, եթե մենք այս մեկերի մասին ենք, մենք վերադացնենք math.pow երկուսը եւ իր ինդեքսը, չէ՞։ Ու այս սխալ գնաց, որովհետև սա կպտտվի մի կողմից մյուս կողմ։ Իսկ մեզ պետք է հակառակը անել, չէ՞։ Մեզ պետք է աչից գնալ դեպի ձախ։ Խնդիր չկա, մենք կարող ենք ստեղ reverse անենք։ Դա reverse Ահա, հիմա .map տեսակ ինչ հետարքի տրուկ արեցի։ Reverse-ը, որտեվ կցած է զանգվածներին, իր իր մասին կարող եք ապագայում կարդալ։ Okay, reverse արեցի, այսինքն փոխեցի տեղերով։ Հիմա կարելի է արդեն ցախից աչ, որովհետև աչից ցախեր reverse արեցինք, չէ՞։ Okay, ուրեմն ասում ենք math ու ստեղ կտա val եւ index-ը i։ Հմ իսկ եթե 0 է, այսինքն 1 չի, այլ 0 է, մենք կվերադարձնենք 0։ Okay։ Հիմա եկեք ուղակի տեսնենք սա ինչ կվերադասնի alert, եթե անենք այս ամեն ինչը։ 104 հետարքիր է, այսինքն ունենք 1, իսկ այս հրա արժեքը 4 է։ Հիմա եթե մենք այս այս բոլոր թվերը գումարենք իրար, մենք կստանանք մեր պատասխանը։ Հիմա ինչպես կարելի է շատից ստանալ քիչ։ Reduce-ով։ Հենց որ եկեք հիմա դա անենք .reduce որի մեջ ուրեմն կլինի function, որը ուրեմն կվեցնի մի հատ ագրեգատոր, եկեք դե 0-ից սկսենք, կվեցնենք ագրեգատոր եւ արժեք, հա? Եվ ինչ ենք անում, ընդհանրապես վերադառնում ենք ագրեգատորը պլյուս այդ արժեքը։ Հիմա եկեք ոչ թե alert անենք, այլ այս ամեն ինչը վերադարձնենք։ Մի րոպե։ Ահա, sense նկատի ունեի եկեք աշխատացնենք, ահա, ստացաք 5։ Այդքան բան, եկեք մի, մի քիչ մաքրենք այս կոդը, որ ավելի հեշտ լինի կարդալ, կարդալ։ Ահա, եկեք ուրեմն սա այսքանը բրթենք, այս reduce-ն էլ կարելի է տանել հաջորդ տող, այս ամեն ինչը բրթենք առաջ, ուպ, եկամ կարող ենք սենց անենք։ Շատ լավ։ Հիմա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք մեր տեքստը split ենք անում, որպեսզի ստանանք տեքստ, որի մեջ կա text 1, text 0, text 1, Հետո դա այդ տեքստները, տեքստ 1-ը, տեքստ 0 եւ այլն վերածում ենք թվային արժեքներին, այսինքն այս քանը կվերադառնի մի հատ նոր զանգված, որի մեջ կա 1 0 եւ 1 որպես արժեքներ, հա? Այսինքն որպես թվեր։ Reverse ենք անում դա, okay? հետո ուրեմն այդ այ իմիջիալոց մի բան լասեմ որ իրականում նոր եմ հասկանում որ այդ թվերը իրականում պետք չէր դարձնել թի որովհետև ստեղ եթե թիվ չէր կարող ենք ընդհանրապես ստուգենք թե տեքստային մեկ է թե չէ չէ բայց դե այն էլ կարելի է այն էլ կարելի է կապ չունի Եկեք սենց անենք, որպեսի ավելորդ կոդ չաշխատացնենք, սենց անենք ու սա հանենք, որպեսի պարզացնենք մեր կոդը։ Okay։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ մենք ուրեմն ջարդում ենք այս քանը, ուրեմն մեզ կվերադարձնի միած զանգված, որի մեջ կլինի տեքստային 1, տեքստային 0 եւ տեքստային 1, չէ՞։ Սա reverse կանի, գիտեք ինչ, եկեք սենց բան անենք։ Եկեք սենց անենք 1 0 որ symmetric չլինի, էլի, ինչ որ sense մի բան։ Ահա։ Խնդրեմ։ Okay, ուրեմն այս այս վարիանտում մեզ մենք կստանանք զանգված, որը կունենա մի րոպե, այս արժեքները, բայց առանձին, այսինքն կունենանք տեքստային 1, տեքստային 0, տեքստային 0, տեքստային 1, տեքստային 0 եւ տեքստային 1։ Հետո սա reverse կանի, այսինքն այս ամբողջ զանգվածի հակառակը կստեղծի։ Այսինքն ստեղ մենք ունենանք տակ, ուրեմն 1 0 սա կդառնա 1, սա կդառնա 0, չէ, հետո 0, հետո 1, ահա, այսպես կդառնա։ Okay։ Հետո այս սրանով մենք պատտվում ենք եւ ամեն մեկի համար հարցնում ենք՝ մեկա թե ոչ։ Եթե մեկ է, անում ենք math.pal, երկուսը այդ ինդեքսի համար։ Մնացած բոլոր դեպքերում վերադասում ենք 0 Okay։ Հետո այդ բոլոր արժեքները գումարում ենք իրար։ Եկեք տեսնենք։ Run 37։ Հիմա ինչպես ստուգենք այս այս binary-ին իրոք 37-ա թե չէ։ Եկեք Google-ին հարցնենք։ binary to uh, digit եւ կգտնենք այս թիվը։ 37, խնդրեմ։ Պապամ մեր ալգորիթմը ճիշտ աշխատում է։ Այդքան բան, հույսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ oręż